میری اوقات تو نہیں ہے کہ میں کوئی پیشن گوئی کروں انتہائی معمولی طالب علم ہوں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اب مجھ سے رکا نہیں جا رہا اللہ نے اپنے کرم سے کچھ چیزیں ایسی دکھا دی ہیں جو میرے قد سے بہت اونچی ہیں یہ اس کا کرم ہے وہ کسی کو بھی دکھا دے کسی اندھے کو بھی اللہ روشنی دے سکتا ذالک فضل اللہ ہوتی ہے شاہ میں بھارت کے مستقبل کے بارے میں مسجد میں بیٹھ کر قسم کھا سکتا ہوں کہ چپے چپے سے کلمے کی آوازیں آئیں گی یہ خواجہ میر الدین چشتی کا ملک ہے یہ نظام الدین اولیاء کا ملک ہے یہ حسن اخلاق کے بادشاہوں کا آپ سمجھنے کی کوشش کریں اس وقت کیا ارادے ہیں کیا حالات ہیں یاد رکھیں میں ڈرانے کے لیے نہیں یہ بات کہہ رہا ہوں نبیوں کی دعوتوں میں نبیوں کی امتوں کو ہمیشہ اپنی تاریخ میں ایک مرحلہ پیش آیا کرتا تھا ایک مرحلہ فیصلہ کن ہوتا ہے اس مرحلے کے پیش آنے سے پہلے اگلے مرحلے کی مددیں نہیں اترتی اللہ کا فیصلہ آسمانوں سے انصاف کا فیصلہ نہیں اترتا جب تک کہ وہ خطرناک مرحلہ نہ آ جائے اللہ تعالیٰ نے اس مرحلوں کا ذکر اس مرحلے کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا ہے میں صرف ایک آیت پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر سور ابراہیم میں ارشاد فرمایا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعده تمام نبیوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا کہ ان نبیوں کو جھٹلانے والوں نے ان نبیوں کی دعوت کا انکار کرنے والوں نے ان نبیوں کے دشمنوں نے ظلم کرنے والوں نے اپنے وقت کے نبیوں سے پیغمبروں سے ایک بات صاف کہی تھی لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا تم کو ہمارا دیش چھوڑنا پڑے گا ورنہ تم کو ہماری سنسکرتی سویکار کرنی پڑے گی تم کو ہماری تہذیب میں واپس آنا پڑے گا یہ گھر واپسی کا نعرہ اتفاقی طور پر نہیں لگایا جا رہا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے پہلی بار نہیں لگایا جا رہا ہے ہمارے ملک میں بھی اس سے پہلے لگایا گیا تھا حضرت علیہ السلام کے زمانے میں بھی لگایا گیا تھا حضرت حود علیہ السلام کے بارے میں بھی لگایا گیا تھا حضرت صالح علیہ السلام سے بھی کہا گیا تھا حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی کہا گیا تھا حضرت یونس سے بھی کہا گیا تھا ہر نبی سے کہا گیا اور اللہ کی گواہی سب سے زیادہ معتبر ہے وہ وقال لرسلهم سب دنیا میں انکار کرنے والی قوموں نے اپنے اپنے پیغمبروں سے یہ بات کہی تھی صاف سن لو ہم تم کو اپنے ملک سے نکال کر چھوڑیں گے فی ملتنا اس ملک میں رہنے کی صرف ایک شکل ہے کہ تم کو ہمارے مذہب میں واپس آنا پڑے گا واپس آنا پڑے واہ بھائی واہ واہ بھائی واپسی کا لفظ آج بھی بولا جا رہا ہے اور یہ تو وہ لفظ ہے جو قرآن نے بولا تم کو واپس آنا پڑے تم کو واپس آنا پڑے گا اس اس جملے کے کے بعد بعد ان حالات ہمیں گھبرا جانا چاہیے ڈر جانا چاہیے اب ذرا ابھی آئے سنیں اس آیت کا اگلا حصہ سنیں اللہ نے کیا فرمایا فرمایا فلحل اس کے جواب میں نبیوں نے کچھ نہیں کہا نبیوں نے کچھ نہیں کہا اس کے جواب میں نبیوں کے رب نے ان نبیوں سے کہا ان کو بتایا کہ سنو سنو اس کا صورتحال ہے کیا فرمایا اے ہمارے نبیوں اچھی طرح جان لو اب ہمارا جو اگلا منصوبہ ہے وہ ہے کیا ظلم کرنے والوں کو ہلاک کرنا ہے ظلم کرنے والے نابود ہوں گے ظلم عجیب بات ہے میرے علماء یہاں بیٹھے غور کریں یہ نہیں کہا کہ لنحلکن ہم تمام غیر مسلموں کو تباہ کر دیں گے یہ نہیں کہا ہم تمام کافروں کو ہلاک کر دیں گے یہ نہیں کہا بلکہ فرمایا لنحلکن الظالمین اب اس معاشرے اور سماج میں ظلم کرنے والوں سے چھٹکارا پانے کا وقت آیا ہے تم سے یہ ملک خالی نہیں ہوگا یہ ملک خالی ہوگا ظلم کرنے والوں سے یہ فرمایا ہے اللہ نے اور سنو اور پھر اس کے بعد اس ملک میں ان ظلم کرنے والوں کے بعد تم ہی تم رہو گے اس ملک میں مظلوم اکٹھا ہوں گے اور ظالموں کے خلاف ایک زبردست جدوجہد شروع ہوگی یہ اشارہ ہے قرآن کا